Hop, avvalo marhamat, assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan koronavirus volumetrik scatteringni to'liq bo'lmasa ham qisman ko'rib chiqamiz. Hop, hammamiz switchlarni ko'rib chiqamiz. Sizlarni o'zingizlarga topshiriqlarni beraman. O'zingizlar ham bir qarab ko'rasizlar. Hozir oddiy korona fizikal materialdan boshlaymiz. O'tgan SSS to'g'ri, volumetrik scatter to'g'ri, SSS materialni kelov bir xil bo'lganiga tushuntirib o'tirmadim fizikalda hop agar tushunarsiz joyi bo'ladigan bo'lsa kommentariyada qoldirsanglar javob yozib xudo xohlasa tushuntirib tushuntirib berishga qilaman kelov lekin bir xil ishlaydi hop bo'lmasa volumetrik scattering boshlaymiz oddiy mana bunaqa materialimizda bor bo'lsa masalan volumetrik scattering ishlayotganini ko'rishimiz uchun hop birinchi mana bu e, volumetrik scattering degan joyiga son berishimiz kerak bo'ladi son berishimiz uchun bizani e, opacitini kamaytirishimiz kerak masalan nol butun beshga kamaytiramiz nol butun beshga kamaytirganimizda bizda namiya tomon aktiv holatga keldi va bunga misol o'zimiz xohlagan e, sonni yozishimiz mumkin masalan o'n santimetr deylik hozir e, unaqa katta o'zgarish bo'layotgani yo'q o'zgarishli ko'rinish uchun mana bitta ikkalovga ikki xil rang beraman masalan bittasiga qizil beraman ikkinchisiga ko'k beraman shunda mana bu qaysi bir raqatga ta'sir qilayotganini bemalol ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi Xo'p, mana bu volumetrik e, absorb e, skatteringi distansi bizada qanchalik ham ichkariga nur kirib borishiga javob beradi ya'ni o'sha sss e, materialga o'xshab hop endi bir qiladigan bo'lsak to'g'ri nol qiladigan bo'lsak opacityni bizada faqat bitta ham bir scattering colorni o'zi ko'rinyapti sababi hozir bu urilib qaytadigan joyi qovotgani yo'q gaz va shunga o'xshagan anaqalar e, mana mana shu materiallar mana mana shu orqali qilinadi ho'p yana opacitini hozir e, nol qilib mana buni ozgincha to'g'irlab olamiz masalan yuzga olib chiqaman mana atroflari mana bunaqa shaklga keldi endi agar biz amir tomonda directional deydigan narsa bor bu nimaga javob beradi bu e, narsa birdan minus birgacha o'ynaydi bu e, nurni ichkariga urilib qaytib chiqsa yoki e, teskari tomonga e, harakatlanishiga javob beradi ya'ni ichkariga kirgan nurni agar single bounce only qiladigan bo'lsa bizada kirgan nur urilib qaytib chiqmaydi va faqat faqat yutilinadi ho'p bizada hozir directionalityni o'chirib turamiz va vax ya'ni mum materialini yasab chiqamiz hop mum materialiga bizaga hop birinchi refraksiya kerak bo'ladi va e, rafnisi nol butun uchga tushiramiz taxminan opacitini hozir urib beramiz bir bergan paytimizda bizada mana bunaqa material hosil bo'lyapti Kristal va shunga o'xshagan materiallarni ham mana mana shu orqali ssli bo'ladi Xo'p, hozir umumni ko'rib chiqadigan bo'lsak misol kattaroq qilib olaman refleksiyani oxirgacha bermasdan turib diffuzni qo'shadigan bo'lsa ham bo'ladi masalan e, to'g'ri base color ya'ni shu diffuzni mana bundan bemalol o'zgartirsak bo'ladi shunda bizada yana ham murakkabroq material hosil bo'ladi o'zini rangiga va o'zini e, e, nur o'tkazuvchanlik xususiyatlariga ega bo'lgan ho'p agar biz amini ko'taradigan bo'lsak taxminan 0.7 gacha, ya'ni e, shar shunda bizada mana bunaqa dag'al formali vaks ya'ni shag'ammi ya'ni shunga o'xshagan narsalarni unaqasiga o'xshagan material hosil bo'ladi hop ishlatilgan joyilar hop asosan dekorlarda va shunga osilgan mana haykalchalar shunga o'xshagan narsalarda yoki kichkina misol figuralar yasayotgan bo'lsanglar o'sha figuralarga misol mana shu materiallarni bersanglar bo'ladi bunga misol hop masalan har xil o'yinchoqlar bo'lishi mumkin wax figures hop waxmi hop volumetric scattering seli mana hop in real yo'q bittasi chiqmadi eng zo'ri green lantern ha mana qaraydigan bo'lsanglar mana bu yerda mana bu joyini ko'rishinglar mumkin bo'ladi mana mana shunaqa materialda yasalingan zeleный zeleный fonar degan kino agar eh, ko'radigan bo'lsanglar shunda mana mana shu bunaqa juda ko'p ishlatilingan o'yinchoqlari ham bor edi hozir bilmadim green lantern hozir balkim chiqib qolar ko'rish mana mana materiallarda ko'rishingiz mumkin bo'ladi nurni o'tkazib o'zida ham e, yaltirash xususiyatini ham e, olib qola oladi mana ko'rayotganingizdek bunga yana e, bu material yordamida har xil jemlar va shunga o'xshagan narsalarni ham yasab chiqsanglar bo'ladi hop hozir bittasini ko'radigan bo'lsak taxminan masalan refraksiyani ko'taramiz nol butun o'ndan sakkizgacha Xo'p, mana tane colorni absorption bilan mana scattering colorni. Xo'p, bir xil rang olib kelamiz. Copy. Faqat bittasini ochroq qilib Ya'ni ben scattering colorni ochroq qilib olamiz. Va mana bitdagi roughnessni 0 ga yaqin songa olib kelamiz. Shunda bizda mana bunaqa narsa hosil bo'ladi. Xo'p, bizda yana hosh 10 bo'ladigan bo'lsa buni kamaytirsak bu anaqani funksiyasi o'zgaradi mana ya'ni mana bu murabbo va shunga o'xshagan e, materiallar mana shunaqa e, scattering color yordamida chiqariladi volumetric scattering yordamida absorption color mana mana shu narsalarga javob beradi hop buni katta olib e, tavsiya qilaman shu taxminan ikki ikki yarimlar orasida oladigan bo'lsanglar o'sha sizlarda jem va shunga o'xshagan materiallar hosil bo'ladi hozir ham buni refraksiyani to'liq bir qiladigan bo'lsa ham hech qanaqa unaqa katta o'zgarish bo'lmaydi no va mana agar sal tushiradigan bo'lsam bizga diffuz ham ozgincha yana qo'shimcha effekt hosil qilib beradi ho'p yana sizlar bu e, materiallarni mana bittan ochib ko'rib o'rgansanglar bo'ladi mana har xillari bor hozir misol ice cream strawberryni ochib ko'radigan bo'lsak hop legacy deya salingan diffuzga mana berilgan refraction colorga ham e, o'sha marujning rangi berilgan va e, bu yoqda bizada displacement hammasini ulagan va e, absorption color bilan bu anaqada scattering colorda mana mana shu effektlarni qo'shgan ho'p hozir buni assign qiladigan bo'lsak materialimiz mana bunday holatga keldi buni yana e, o'zinglar bir titkilab e, o'rganib chiqishinglarni tavsiya qilaman e, ovqatlar ham yaqindan olingan kadrlarda rossiyada rol o'ynashi mumkin ho'p e'tiborli uchun rahmat xudo xohlasa keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar